για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πριν από έξι χρόνια είδαμε να καταραίει το χρηματοπιστωτικό σύστημα καζίνο που δημιουργούσε υπερκέρδη για τους πολλούς και τους ισχυρούς. Ένα σύστημα που έλαβε σε κεφάλαια εγγυήσει και άλλα δώρα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 4 τρισεκατομμύρια ευρώ την ίδια στιγμή που οι άνεργοι στην Ευρώπη είναι 26 εκατομμύρια. Είδαμε τους προστάτες αυτού του συστήματος, τη μαφία των κερδοσκόπων, τους οίκους αξιολόγησης να σφυροκοπούν την Ελλάδα και να την οδηγούν σε κρίση χρέου και στα μνημόνια και στη συνέχεια να επιτίθεται στην ιρλανδία στην πορτογαλία στην ισπανία στην ιταλία και τέλος στην κύπρο. είδαμε αγαπητοί συνάδελφοι πριν τέσσερα χρόνια την ευρωπαϊκή ένωση την κυρία μέρκελ τον κύριο σαρκοζή τον κύριο παρόζο να θυσιάζουν την ελλάδα ώστε να σωθούν οι ευρωπαϊκέ τράπεζε όπω με περισσή κοινικότητα μα ομολόγησε ο κύριο όλι Ρεν. κυρία πρόεδρε η τραπεζική ένωση που σχεδιάζει το συμβούλιο η επιτροπή η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και δυστυχώ η σημερινή πλειοψηφία του κοινοβουλίου δίνει συγχωροχάρτη στο τραπεζικό σύστημα που έχει τεράστια ευθύνη για την οικονομική κατάσταση στην ευρώπη σήμερα. αντί για ευκαιρίε ανάκαμψη και ανάπτυξη για τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε η τραπεζική ένωση που σχεδιάζεται ενισχύει τι τράπεζε ζόμπι ενισχύει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα συνεχίσει να γεννά φούσκε ανισορροπία και κρίση. ευχαριστώ πολύ. Grazie.